paljon molemmat alustajat. Seuraavaksi siirrytään tähän keskusteluosioon ja tehdään niin, että puheenjohtajana tulee toimimaan Sauli ja annan hänelle samalla ensimmäisen kommentin, niin voimme sitten jatkaa kysymyksiin. Kiitos. No niin, tämä oli aika, aika tuota, on, on mykistävä tämä, tämä tuota, Antti tässä. Eli mä vedän kyllä sen johtopäätöksen, että, että toi kysymys, joka oli siis aluksi siitä, että saadaanko me nyt tässä tähän maanlaajuiseen ongelmaan ratkaisu, niin kyllä tuosta, tuosta tuota, sai sen käsityksen, että ei saada. Sori, sori vaan, mutta 3,5-4,5 miljoonaa menee ja tämä ei edisty pätkääkään tämä meidän edistyy se, kuitenkin, se 102 miljoonalle no ihmiselle. No kyllä se, näin, näin tietysti tällä alueella, mutta jos me puhutaan tästä ma- maanlaajuisesta ongelmasta. Voi voi. <laughs> no okei, okay, pari kysymystä se on, mä ymmärrän oikein hyvin, että, että juuri näin se on, että jos meillä ei ole standardia, niin miten tästä voidaan niin selvitä mihinkään tästä asiasta. Mä olen äh, tosiaan, niin kuin kerroin, niin ton, ton merenkulun puolella touhunut ja siellä on yksi semmoinen systeemi, mitä mä tässä mietin, miten asioita on siellä päin hoidettu, semmoinen kuin elektroninen merikortti niin, niin se on tällainen iso tietovarasto, siellä on kaikki maailman meret ja kaikki väylät ja merimerkit ja muut tämmöiset, ne on, ne on siellä tietovarastossa. Ja on luotu standardi, YK on alainen International Hydrographic Office loi sellaisen standardin, jossa se kuva, missä muodossa se tieto pitää olla, olla siellä tietokannassa ja sitten kuinka se sitten esitetään, kun se tulee tämmöiselle läppäri, eli tämä, tavallaan tämä käyttöliittymä, siinä oli tiettyjä standardeja. Ja sitten oli vielä standardi sille, että miten se tieto siirretään paikasta toiseen. Ja sen jälkeen kenttä on auki, tehkää näillä spekseillä toimivia systeemeitä. Ja, ja valmistajia on maailmassa kymmeniä, ellei satoja, jotka hyödyntää tätä standardia. No, tämän lisäksi on vielä sitten viranomaiset, jotka huolehtii siitä, siitä että se tieto on niin kuin oikealla tavalla tallessa ja sitä ei kuka tahansa pääse päivittämään. Mutta tämä nyt vain esimerkkinä siitä, sä haluat sen verran kommentoin, kun olen täällä, että olen käynyt asiakastietolaista niitä sähköisestä asioinnista sosiaali- ja terveydenhuollossa osumassa eduskunnan sosiaali- ja terveyspaljakunnalle viimeisen viiden vuoden aikana kolme kertaa muistaakseni. Joka kerta sanon, että tehkää standardit, älkää niin kuin tehkö tämmöistä järjestelmää. Ainakin tämä hyvä keskustelu ja sitten hallituksen esitys menee muuttumattomana läpi. No niin, eli mun kysymys oli nyt se, että mikä on se teidän, ää, tuota, sanotaan semmoinen, että tuossa oli sitten nyt Virossa, Virossa tämä on keskitetty tämä systeemi ja, ja tuossa kuultiin tuota, että tämä on systeeminen tämä vika. Hmm. Niin miten tämä systeemi nyt sitten, jos, jos olisi kaikki valta, niin miten se muuttuisi? Miten se pitäisi muuttaa ja kenen se standardit pitäisi nyt Suomessa niin tehdä? Kellä se pallo on tällä? No, tota, jos tullaan eduskunnan vieraana, niin ensin pitäisi aloittaa täällä talossa se muutos, että siis eduskuntahan tässä nyt ensin on Tässä me yritetään sitä koko niin. ajan. Tällä, tästä, niin, tällä. Niin, niin, tota, se me siis se standardi pitäisi niin järjestää sillä tavalla, se, sehän on asiantuntijoiden tekemää, niin kuin, kom, se on varmaan kompromissi, mutta kun maailmalla on tällaisia nyt olemassa aika lailla valmiita, että et, ei, ei tässä nyt tarvitse lähteä, siis meillä on vähän semmoinen äh, ajatus, että kaikki pitää keksiä täällä, mutta tähän on olemassa ihan valmiita pohjia, mistä sitten pystyttäisiin tämä tekemään. Mutta sitten se pitäisi, niin kun, ja nyt tietohallintolaki antaa tähän mahdollisuuden, joka viime vuonna tuli, että siellähän voidaan, VM voi tehdä asetuksen tästä asiasta. Tämmöinen on se tietty juttu ja sitä ei vaan vielä oikein käytetty, mutta mun mielestä siellä pitäisi tuoda sellainen asiantuntijaporukka, siis lääkärit, jotka ja ottaa ne valmiit pohjat tuolta maailmalta. Ei tämä on niin kuin mun mielestä niin kovin vaikea. Mä tiedän, mitä Lassel ammattilainen